Link for People sta offrendo un sistema di seguimento para, para, personas en general, para niños o adultos che possono tener alguna discapacidad. È un sistema de seguimiento que permite a la familia eh, localizar, eh, mantener eh, la persona e, y, además tutto questo si fa a través una aplicación web, un pequeño dispositivo che, que lleva consigo la persona El pequeño dispositivo funciona también como teléfono para mantener comunicación entre la familia y e, e la persona. El objetivo es dar más tranquilidad eh, dentro de la familia. Son necesidades básicamente de tranquilidad, la, posibilidad de buscar, la posibilidad de quizá dar más autonomía a las personas e sin perder el control de las mismas. Entonces creemos que nuestra aplicación puede ayudarles en esto efectivamente.